النهار والدمع والاشواق والشارع أرواح تحرقها شوقا وتطربها عشبلا إنها نار وأنوار عشبلا إنها مرشدنا ون للمسمعين هدى إن كان بالقلب إنعاش وإشعار إن درب الشيخ في تطريبها ذهبت عن قلب سامع يا رين واخدار عن قلب سامع يا رين عن قلب سامع عن قلب سامي علينا علينا أقدر المنشدين هوى للمسمعين هدى إن كان بالقلب عاش وإشعار إن درب الشيخ في تطريبها ذهبت عن قلب السامع يا رين أقدر سنامتي زت قتار إذن أو تار تار عند أو تار ناب الهولة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله murder. قد قشدوا بضيمين بضيم ولو عاتين اشكل على بلا جرم بياتي الحاكم شد والشاذون فاتفقوا عند الحكيم بموت الشد ان تاتي بشذاهن مضى منك القدم يحيا منك القدم أحيا لقد قال يا احبابي عسام لم تروى دم قلبي بين انامي سروي دم قلبي بين انامي سروي دم قلبي بين بين انامي إله إلا الله إذا رأيت شمال قومي شمال قومي وأبكي سمعت لها لا حنينا أبكي سمعت لها حنينا وأبكي سمعت لها حنينا غير المجال بلاد قومي وين خلت الديار ديار وإن بلينا على نهد وساكن أرض نيزين تحيات يرخنا ويقتدينا لا إله إلا الله لا إله بأنك يا منين يا من ومغفرتين بيت بعافية ليل المحبين بيت بعافية ليل المحبين ذاكرين لا من بعد ما رقدوا على لجد المكبين

ويرحم الله عبدا قال أمينا يرحم الله عبدا قال أمينا لا إله إلا الله إلى حبيب غير داني تذكرني تذكرني رنات المثاني تغنى الشيخ مندفعا وقلنا أذن ما تداود الجنان وقالوا يا قتار فقلت لطفا إلهي إلهي بحنان سبحانك ذا الحنان إلهي إلهي حنانك ذا الحنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله العواذل في لامي وترضى لي هب العواذل في لامي وترضى لي وترضى لي ولست أسمع ما قد غال أذاني ولست أسمع ما قد غال أذاني تصبب عين الشباب قلت لما المشي بنا أصب أنا مريض قلت لما المشي بعد المشي الجن وحقداوني لا طبيب الجن ويحك داوني فإن طبيب الجنس يهدي طبيب الجن شيخا مداويا بمكة يطيع في الدواء الأمانية بمكة يطيع في الدواء الأمانية خاطئ قلت له يا أمي حكمك بحتكي فاض شرابا باردا في زجاجة فطرح به سلوة وسقانية فقلت ومرضى الناس يسعون حوله أعوذ برب الناس منك مداوية لا إله إلا الله